so you what's up guys welcome back to the another video so कैसे हैं आप लोग welcome back to the another video तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज हम लोग करने वाले पबजी बीटा का टेस्ट फिर से luck, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए चीज़ ऐड होते जा रहे हैं इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ ऐड हुआ है एक इरंगल स्पॉन आइलैंड में आप देख सकते हैं ये जो है जहाँ आप मार्क लगाएंगे या आपका टीममेट मार्क लगाएगा उसको ये शो करेगा और पूरा मैप को शो करेगा ये और जो टैंकर्स से जो जोरजो पुल में रहते हैं उसको पूरा बदल दिया गया है और बहुत कुछ है जो अभी गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा और मैं थोड़ा इरेंगल का पूरा मैप का लेआउट ले लेना चाहता हूँ मतलब आपको दिखा देना चाहता हूँ टाइम तो बहुत कम है लेकिन एक बिल्डिंग भी है और एक ये उड़ने वाला है मैं उसके पास जा नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम हो गया और फिलहाल मैं इधर उतरा था ये शिप को देख के कि भाई ये शिप के अंदर कुछ मिल जाएगा तो ये शिप के अंदर तो फ़िलहाल कुछ मिला नहीं है तो भाई आप लोग ये शिप का लुक तो देख ही सकते हो तो भाई हम लोग आ चुके जॉर्जो पुल समझ लो भाई रेंगल थ्री पॉइंट ओ है ये बिल्कुल हर एक चीज़ चेंज हो चुका है और चेंजेस लाने हैं लेकिन थ्री पॉइंट ओ है बिल्कुल भी थ्री पॉइंट ओ है और ये चीज़ जो है वो आपको देखने मिलेगी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में भी तो इधर आप लोग देख सकते हो न्यू स्कोप है एक नहीं है रेड डॉट है उसके बाद होलो है फिर टू एक्स मेरे को मिला नहीं ना थ्री एक्स ना फोर एक्स मिला लेकिन कहा चाह रहा है कि फोर एक्स भी है थ्री एक्स भी है और ये चीज़ एक और चीज़ मेरे को मिला देखिए आप मैं पता नहीं इससे क्या होता है और मेरे को ये आगे में पता चला था कि इससे क्या होता है तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इससे क्या होता है मैं इससे फ़ोटो क्लिक कर रहा था और फिर बैग में देख रहा था कि क्या मेरे फ़ोटो सेव हुए तो ये नहीं हुए हैं तो मैंने इधर इसको टेस्ट किया कि आखिर है क्या मेरे को बंदा नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि इससे देखते कि अगर बंदा नज़र आता है कि नहीं आता है या सिर्फ ऐसे ही है ये टीम के लिए तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो क्लिक किया इधर तो भाई माँ को गया बंदा मीन्स अगर आप इसको खोलोगे और जब देखोगे तो इधर बंदा जो है मार्क हो जाता है आपको टीम आपके टीममेट को पता चल जाएगा कि बंदा है कहाँ और देखो भाई इधर मैंने इतना दूर से इसमें एक ये भी अमोड आता है eight X and three X जैसे सिक्स एक्स में रहते हैं ना वैसे ही है आप थ्री सिक्स एक्स को थ्री एक्स कर सकते हो इसमें एट एक्स को आप थ्री एक्स कर सकते हो लेकिन मैंने किया नहीं है तो ये देख सकते हो कि भाई साहब बंदा मार्क हो जा रहा है और ये जो स्कोप मेरे को मिला है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इधर आया जोजो के साइड में वो भी पूरा चेंज हो चुका था एक डॉग मीन्स ये जो डॉग है मतलब क्या कहूँ भाई ये इसको आप लोग हाथ दिखाते हो क्या भी कुछ भी होता है भाई तो ये आपका पीछा करने लगता है इधर फॉलो एंड अनफॉलो दोनों आता है और इसके मदद से मेरे को फ्लेयर मिला था ये देखो अपने आप डायरेक्टली मार्क हो गया है कि भाई हाँ फ्लेयर है इधर तो इधर सिंपली मैं चढ़ इधर नहीं पा रहा था जो क्या पता क्या गिलीच था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैं चढ़ पाया हूँ तो ये गिलीच है थोड़ा और मैंने सोचा बहुत सारा आइडिया आया लेकिन नहीं चढ़ पाया और ये डॉग है वो जोन का डैमेज से मर सकता है और ये डॉग मर भी जाता है और क्या बताओ भाई मैंने सोचा इसका ऊपर मैं चढ़ के ये कर लूँगा लेकिन फिर ऐसा ग्लिच हुआ भाई चढ़ भी नहीं पा रहे हो और आप लोग ये देख सकते हो कि डॉग भी मर चुका है और मेरे को फ्लेयर भी मुझ मिल चुका था तो मैंने इधर जोन में आया और फ्लेयर चलाया तो भाई एक फैक्ट्री नज़र आई है वो ऐड की गई है मैं इधर फ्लेयर चलाता हूँ और फिर जाता हूँ मैं फैक्ट्री के अंदर भाई साहब ये फैक्ट्री मुझे कुछ देखी देखी सी तो लग ही रही थी और पूरा अंदाज़ा था मेरे को कि ये कौन सी कंपनी के फैक्ट्री और क्या बना रही है तो इधर आप लोग को देख के लग रहा होगा कार इसके अंदर आप लोग चढ़ नहीं सकते हो इधर कुछ शील्ड दिया हुआ है कि पता नहीं और भाई साहब पूरा अच्छा खासा गेम को लुक दे दिया है पबजी वाले लोग ने क्योंकि इधर देख सकते हो आप बहुत कुछ चेंज हुआ है इधर कार का पूरा फैक्ट्री और जब मैं, मैं बाहर निकला और जब देखा तो भाई देख सकते इधर बड़ा बड़ा शब्द में टेस्ला कंपनी लिखा हुआ मीन्स ये टेस्ला कंपनी कुछ कोलैब हुआ होगा इसके बाद ही किया होगा पबजी वाले लोग ने तो मैंने इधर एक बंदा को मारा और फिर ड्रॉप लूटा और भाई मेरे को ये गन मिला ये न्यू गन आई है और ये पबजी मोबाइल इंडिया में आ सकती है क्योंकि हाँ भाई बिल्कुल आ सकती है ये गन की खासियत में बताओ तो भाई ये नाइन नाइन्टी स्पीड में चलती है मीन्स इसका जो फायर रेट है वो नाइन नाइन्टी है सबका सिक्स सिक्सटी होता है या उससे हल्का ऊपर होता है इसका नाइन नाइन्टी है समझ रहे हो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना स्पीड इसका फायर रेट है भाई फायर भाई खतरनाक गन है भाई खतरनाक तो देखो मैंने खोलो नहीं लगाया रेड रेड डॉट मैंने लिया देख सकते हो भाई 990 की ये स्पीड में है और ये 660 के स्पीड में तो आप लोग बिल्कुल फ़र्क देख सकते हो क्या फर्क आया है इस भाई इसमें कहीं सही में भाई गंदा फर्क बहुत ज़्यादा तेज़ इसका फायर रेट है बहुत ज़्यादा फिर मैंने इधर थ्री एक्स लगा के देखा रिक्वायल कंट्रोल करने के लिए तो मेरे पास उतना एमओ नहीं था इसीलिए मैंने ज़्यादा चलाया नहीं लेकिन हाँ आप रिकॉइल इसका कंट्रोल कर सकते हो आराम से 990 में थोड़ा हार्ड होगा लेकिन 660 आराम से रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हो जिसको एम का रिकॉयल नहीं है तो इसका आराम से रिकॉयल कंट्रोल कर सकते तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगर वीडियो पसंद आए तो like and subscribe the video and share the video support करो भाई तो thank you for watching the video